2008-2008 urte hau oso emankorra izan da. COVID garai batetik oraindik ateratzen hasi ginen. Garai hortan ere presonaldarria kalean presente mantenduz eta goerara moldatuz. Euskal Herriratzeak ematen jarraitzen zuten, baina entzutegi nazionaleko fiskaltzaren jarrera irmoa ikusten hasi ginen. Hor izango genituela prozesu osoan garbi erakutsiz. Baina herrietan eta maila orokorrean antolatzen eta dinamikak martxan jartzen jarraitu dugu. Urte honetan izan bidea dinamikari beharrezko amaiera bat eman eta kilometroak egiteko erronka borobiltzeko asmoz, urriak zortzi genuen erronka nagusia. Denontzako ekimena, mobilizatzailea, aldarrikatzailea eta lortzen genuena balioan jartzeko, jaigiroan emateko egun handia. Kilometroak egiten jarraitzen genuen, Herri zerri, auzo zauzo, oinez, korrika edo alzen moduan, irudi berritu eta dinamikoak lortuz eta guztion parte hartzea bilatuz. Tantaz gutxinaka bada ere, Euskal Herriatzeak ematen jarraitzen ziren. Etxeratze prozesuan ordea, oztopo nagusi batek tarteka indarra hartzen zuen bitartean. Baina gu gurera, pedalkadaz pedalkada, jaietan Gure mezu eta aldarria erdigunean kokatzen Joan gara. bide honetan ere harremanak garatzen joan gara, eta gure dinamiketan parte hartzeko lekua eginez, urriak zortzerako ere babesak lortu genituen. Eta lan asko egin ondoren, urriak zortzi, gure mezua moldatzeko baliatu genuen. Mobilizazioan kolorearekin jokatuz, egitarau oparoa eta guztiok ondo pasatzekoa eskainiz, Egun zoragarria. Pila kargatu genituen animoz eta ilusioz. ere gutxi irantzigun. Bere berriro erregresioak, gutxitan entzun genuen hitza, eta hemendik aurrera mamu bihurtzen ari dena. Aukera gisa ulertuta, prozesua zein izango zen eta zein ziren oztopo nagusiak azpimarratzeko baliatu egenuen jendartean. jendartean. eta oraingoan bai, gabonetan, jada amaika ekimen herrizerri, plazetan, espetxetan, elkarrekin. Bien bitartean urrunketa bere amairara iristen. Eta guk, gure mezua eta iruditegia eguneratu, moldatu genuen. Aro bat itxinaian eta berri bat irudikatu nahian. Aktibazioa eta harremanak behar beharrezkoak izango direla erakutsiz. Ikurberria lau zabaltzen saiatu gara. Mapak endu diogu, bai, baina geziei jarraitzen diogu. Eta berriro denak bilbora, denon beldurrei aurre egin eta argazki dartsua lortu genuen. Mezu nagusia erdigunen jarriz eta irudi eta mezu berria erdigunean kokatuz. Honengatik eta askoz gehiagogatik zorionak urte emankor eta paroa bai presoen egorari dagokionez, baina baita gure komunitateari dagokionez ere. Animo eta jarrai ezagun bidea eginez, denak etxean izan arte.